Здравствуйте, меня зовут Кия. Я вас приветствую из э, моей родной Грузии, точнее из города Тбилиси. Все 52 года свои я прожил в этом замечательном городе, и, поверьте, ни разу не хотелось покидать его надолго. Я очень люблю Грузию, и хочу, чтобы вы тоже прочувствовали, какая она на самом деле. Э, ну что вы сможете увидеть из окна туристического автобуса? А одни э, официальные достопримечательности. Я вам хочу показать настоящую стрелийскую жизнь, э, чтобы вы могли бы себя почувствовать э, жителем этой маленькой страны. Если захотите, вы сможете испечь настоящий грузинский хлеб лава, лаваш, собственноручно, собрать виноград прямо с лозы в городе, и приготовить вино, домашнее вино, э, помочь мне в приготовлении домашнего вина. Сами вы сможете <laughs> его довести до ума. Эм, Если есть желание, сможете испечь хачапури, сварить хинкали. А, можно выехать в окрестности, и тогда э, по-настоящему прочувствовать э, дух настоящей грузинской деревенской жизни. Можно жить в маленьком отельчике, можно в старом, э, старой тверийской квартирке э, с деревянным балконом, э, выходящим э, в шумный многонациональный дворик. Э, я думаю, нам надо вместе э, составить план Э, вашего личного путешествия по моей родной Грузии и вместе его осуществить. До свидания.